أنشأت الحاجز هنا سقطت السبايك في A التلقيم رصد عدو في ايه Close the door. هناك ظلال متحركة أضع الحارس سقطت السبايك في What are you A doing? Kill Joy, kill Joy. تبقى عدو أعيد واحد التلقيم رصد عدو في إيش عبئي لا ينتهي Kill Joy, what are you doing, man?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 سعيد سعيد سقطت السبايك في اي لا يمكن الذهاب هناك He's low, he's low, Suda. What is it? Una. Una. Is that spawn? Una. انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة لي لقد تحول كابوسهم إلى حقيقة عدو واحد ريفايف مي سيد هنا لا تموتوا وإن احتجتم المساعدة فما عليكم إلا القمر الدخان قادم بي مولي آه. عليكم الهرب عدد من الأعداء في بي سقطت السبايك في بي ماري إنه الموت بدأ العد التنازل تبقى عدو واحد حسنا حان وقت احتساء شراب الطاقة تكسلش اضربوهم في مواطن ضعفهم أملك فإذا سقط أيحتاج أحدكم شيئا البقية أحتاج إمدادا شكرا الاستعداد ابتعدوا عن طريقي ايه strike.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 أعيد التطبيق تبديل الجبهات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليهم التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم عدد من الأعداء اطلعوا للطيب رصد عدو في A؟ ازرعوا ال Spike لأجلك سريع سبايك أضع روبوت الأشجار أضع قنبلة تسهر المدفع دمر المدفع نلقي الأعداء عدو واحد سيف كل جاي سيف سيف سيف كل جاي داد داد داد داد سويسايد أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظي هاي بريمستون يو تار نوت يو نو ذات بعدين بريمستون يو تار نوت مان you are not, man. Right? Bre, my man. You know, you know what? <laughs> what is Tarnot? Best Tarnot ever. Yeah, big Tarnot, you know that. هنا Eh, it's not a bad thing, you know, it's, uh, it's a good thing. عدد من Come, come. سقطت السبايك في A Come on, آخر Brimstone. لاعب باق You can do it. god. Yeah. Uh, Killjoy, like when you said like two kills, uh, two deaths, he died. What did you do? This is kind of sorcery, right? Right? Right? <laughs> What? Yeah. Now, now three kill because he's uh, Arnold, you know that. He died. <laughs> <laughs> he died because of Killjoy. that was so <laughs> shit. Okay guys, they play all Prims, don't die with this. Revive me, Omen, revive me. Omen, revive me. انتهى أمر ازرعوا السبايك Come, Can the Brimstone. spike, man. Brim. Brim at B, man. What the fuck? Dude. <laughs> what the fuck is camper? <laughs> Brim B. Brim B. copy. come on, come on. No, no, no. You can do it, Brim. سقطت السبايك في بي Okay, listen, listen, Omen. Jet is here. And Killjoy maybe is here. Oh man. nice. You laughing? Shut Relax. up. ألم Shut يظهر up. أي نمط متكرر بعد؟ You laughing? The man died and you laugh? Come on. Yes. you know, you know what is Tarnut? You know what is Tarnot? أحتاج You know إمداد what is or not? Yes. Tarnot. You are, you are Tarnot. وضع الاستعداد أقمت الجدار الدخان Hey guys, they're camping, you know that. سقطت السبايك في اي حشرة آخر لاعب باق Fuck! Look, look, look at the Tarnot, how, how he's uh, save his, himself, you know. Go, <laughs> go, clutch, man. Clutch, clutch. Come on, man, we, we need just to <laughs> تبقت ثلاثون ثانية. No, no, he's not. Uh... Uh, Brem is. Uh... He's wait, wait, wait. ما زلت بارعا. نفدت الشحنات. Careful. Go, go, go, man. Go, Shari. It's super thick. We're gonna party like it's super thick. We're gonna the car. Up, up. Stay inside. Is safe. And he die. <laughs> no, Simbi, man, why? Simbi, can nice try, nice try, nice I just pushed wrong button. Nice. Okay, man. they come back. You know that. Fuck you. Fuck you. Okay, let's, let's, let's go B. اوكي اضطرنا تقوي هذا هنا هنا Where we go B? Yeah, yeah, I have 20, 21 kills and 10 death. لقد بدأنا. And 8-0. Ah, okay. تم نشر الساتر. تم نشر الساتر. أعيد التلقيم مثير للشفقة Let's win this guys سقطت السبايك في بي ستبدأ المطاردة سبايك في بي ابتعدوا عن طريقي عميان أغبياء تبقى عدو واحد عميان أغبياء لن تروا شيئا Look how to play this Tarnov, man. Dude. Yeah, I know. نقطة You're the الفوز. best. اليوم يومنا استغلوه Yeah, yeah, we know Tarnot. You good, you good. Because I'm not Tarnot. Dude, you know what this mean, right? Why? Where, where you from? Tarnot land. ثم نشر الذاكرة انظروا كيف سيهربون Behind us, behind us. هنا No, is is our omen not? انظر خلفك تم محو العنصر سقطت السبايك اوكي بلات بلات بلات اخر لاعب باق اوكي اوكي نايس نايس زير here, he's here, you know, okay. He's there, he's از he's, uh, he's نايس يو كان دوز يو كان دوز السبايك معي يا ذا بيست ار نوت ان ذا وورلد داد كوري باي بانا سوكا بلاك Russian. I'm no Finland. where, Poland. are you? Poland, Poland. Poland. Oh, nice place, nice place. Poland. Where, are you from? We are from another Earth. Like Tarnotland, do you know it? Tarnot? What? yes, Tarnotland. <laughs> I in don't Google. know. What the fuck? revive <laughs> me, revive. أنشأت الحاجز لم ينتهي بعد واجبه Thank you, my friend. Nice one. Let me let's make it this. Go B, go B. عليكم الهرب سقطت السبايك في الوسط سبايك بحوزتي I will revive you, man. i I'm coming for you guys. Go plus, go plus fast. joy. you have to spike. How they how he معا kill you three سندفنهم better than me? وستلاحقهم آثامهم Okay, you have money. I went to. Okay, it's okay, it's okay. There is just, uh, you know, just one round. بس وايد وايد سقطت ال Spike في A ال Spike بحوزتي عند اشارتي نايس جيف مي ذا جان أسلق البصر أعيد التلقيم سقطت السبايك في A Just plant his covering you, just plant. Come on, come on guys. Plant, someone. Oh my god. Go, go Brim. Plant. Tabaqa, نشر السلسلة Come on, he's up, up, up, up, up, up. Up, up, up, up, Brim. Come on, up, Tarnot, up, you can do up, it. Brim. Don't speak up. آخر لاعب باق Down, Kill down, him, down, down, kill down, him. down. Don't die, don't die, don't die. Yes! Hey. فاز Yeah. المهاجمون Okay, if